Good evening, everyone. I present you a mega suite uh, or tribute to my father's birthday. It is today, Nitar's 58 years so uh, this is a, a improvised selection of uh, uh, some of uh, his favorite songs of ever and so uh, I try to play his, uh, his favorite songs and I hope uh, you enjoyed it. And uh, most of this song, uh, obviously, are uh, all Italian songs. So, uh, again, I hope uh, you all enjoyed it. Buonasera a tutti. Adesso presento una, una suite, una selezione di pezzi per il compleanno di mio padre, appunto stasera, oggi. E eh, lui compie 58 anni e insomma la selezione di pezzi eh, sono una serie di pezzi che sono altro che le sue canzoni, alcune perché ce ne sono veramente tante, ho cercato di insomma raccogliere le più significative, anche se comunque è difficile perché veramente ce ne sono anche altre che eh, sicuramente mi saranno sfuggite, ma io ho in qualche modo selezionato quelle più che lui Uh, in un certo senso ascolta di più, ascoltato di più e ha avuto modo, ha avuto modo di ascoltare perché da, in sottofondo diciamo durante tutti questi anni della mia breve e lunga vita ho avuto modo di ascoltare queste canzoni che devo dire sono anche beh, molto, canzoni molto belle e sono soprattutto uh, ovviamente canzoni uh, italiane per cui uh, spero insomma che il tutto vi piaccia molti pezzi sono improvvisati sono stati appunto preparati così uh, improvviso, anche se ovviamente um, non sono erano proprio così complessi, però alcuni uh, in un certo senso li so a memoria perché appunto proprio perché lui li sente, uh, li sente spesso. Quindi, eh, innanzitutto faccio di nuovo gli auguri a mio padre con questa, questa esibizione, diciamo, e spero insomma che uh, troviate vostro gradimento, credo anche che uh, i miei iscritti italiani, insomma, persone italiane che mi seguono, ovviamente alcune di queste canzoni uh, certamente le conosceranno. Detto questo, io spero vi godiate diciamo, la esibizione. l'ultima aggiunta eh, può essere tra un pezzo e l'altro, dirò il nome del pezzo perché questo video non credo che eh, lo taglierò in qualche modo perché comunque mio padre <laughs> e siamo diciamo in totale famiglia quindi non c'è bisogno diciamo di ricorrere quelle perfezioni con cui ricorro di solito nei tagli eccetera eccetera in altri video eh, lui ovviamente chi più di lui il grande padre che è accetterebbe una cosa del genere ehm, e quindi mi sento molto libero in questa interpretazione per cui non credo che ricorrerà a taglio anche altre cose simili ce ne sarà un video quanto più naturale possibile